Jsem rád, že ste sa dostali ke mne. A teď k věci. Dejte mi všechna svá kouzla a možno jedného z vás ušetřím. Dáme ti ešte jednu šanci ostoupit opalín. Magie je pro každého poníka. Och, prosím, začína znít už ako Twilight Sparkle. Myslela si taky, že mne mohla poraziť, ale ale jen oddalila nevyhnutelné. Co pak to zrcadlo Alikorna ti nic nenaučilo? Jak ty o tom môžeš vědět, Opalín? Ujistila som se, že ti to už bylo dané. Že jo, misty? <laughs> Ahoj. Čauky. Misty, nemávame svému nepříteli. Mm. Iste opalín. Misty je naše kámoška. Vaše kámoška? Právě to ona vás všechny zavedla ke mne. Už od začiatku si mi prišla divná. Proč si na její strane? Jo, naše strana je mnohem lepší. Ticho! Na tohle som čekala tak dlouho. Ach, chuť moci, jak zrušující. Tohle teď končí, opalín. Všichni formace! obalín. Proč? Je to jednoduché, Misty. Teď, když mám zpět svou maky, už tě nepotřebuju. Misty! Ne, ne, ne! naše kouzlo. A my si... Ona... Neboj sa, podľa sme v tom spolu. pohľcovaní vaši magie byla hra hříbat. Nyní je čas se rozloučiť stany Star Scout. Nemôžu to vydržet. Misty, jak si zachránila si nás. Proč?